ikutan giveaway di Facebook Helen Bunda Hafid atau di TikTok @fitrihelen04 ya. Jangan sampai ketinggalan. gampang banget. Kalian cukup aktif dan rajin mengikuti live chat atau live streaming saat uh, video berlangsung ya, saat konten YouTube aku berlangsung. Nanti aku bakalan cek dari komen kalian, dari keaktifan komen kalian. lagi emang beda jalur tah itu kemana turun taksi tapi kan kita jalannya ke situ beda tak ini jadi di sini tuh beda ada banyak sekali yang jualan-jualan tapi karena bukan malam minggu mungkin ya aku nggak paham juga kenapa nggak terlalu ramai kayak di pasar malam aku itu atau emang belum buka Hah? ini apa sih iya anehnya kenapa gitu kalau kayak di pasar malam Rincang kan tuh hampir tiap hari dan di sana tuh selalu rame ya guys selalu rame padahal sih untuk luasnya tuh luasan ini mungkin karena terlalu luas jadi kurang ini juga ya pengunjungnya itu kurang rame tidak seperti yang di tadi kalau saya kan memang tempatnya kecil ya. losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need what you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite vastness Of all that is blackness sekarang waktunya udah mau pulang. Udah main ya. yang suka huko. 客人也这里的百元商法、百元热茶，这里的菜单有财政。 Kadang kalau sambil jalan, sambil jalan itu udah full kita mau langsung pulang ke Taipei. lumayan ramai dan seru tempatnya moments later. One eternity later. I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game that we say I need a break I'm staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on and I'm staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on Face on when I chase like that Yeah, I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat Gonna see me rise, you can hate on that I don't play both sides, doing me no cap I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me slack No, it's not how you fall, it's how you get right back up That's how you get tough Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none Cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip, put your name on it But I'ma let you slide cause you ain't worth it time staying strong Need to move on to be what I want I'll keep dreaming on Time staying strong Need to move on to be what I want I'll keep dreaming on tempat ini ya kita mau pulang lumayan sepi ini Susan nggak tahu ngajak kemana Gel, <laughs> hmm, sampai nggak kelihatan ya Susan berani ya dia ngajakin aku kesini nggak ada orang-orang kalian bisa lihat kan tadi aku ngevlog malah nggak lihat orang <laughs> sama sekali ini satu dua hari biasa dan ini malam Jumat